экранда ящик трос аркылуу бийикке көтөрүлүүдө эгерде ящик бир калыпта көтөрүлсө анда жип тараптагы күч ящикке таасир эткен оордук күчүнө барабар болот жиптин керилүү күчү оордук күчүн бийиктикке көбөйтүндүсү аркылуу табабыз бул пайдалуу жумуш экинчи учурда ящикти жантык тегиздик аркылуу көтөрөлү сүрөттө көрүнгөндөй тростун керилүү күчү аз бул күч оордук күчүнүн бөлүктөрү жана сүрүлүү күчүнүн суммасына барабар тростун керилүү күчүнүн жумушу бул күчтүн жантык тегиздиктин узундугуна болгон көбөйтүндүсү аркылуу аныкталат пайдалуу жумуш ящиктин оордук күчүнүн көтөрүлгөн бийиктигинин көбөйтүндүсүнө барабар